Pokémon Escarlata y Púrpura han desmentido la teoría de la comunidad en la que se defendía que Pokémon Espada y Escudo transcurrían en la línea temporal sin mega evolución, dado que no se menciona ni referencia en las megas ni los movimientos Z en ningún punto del juego. Sin embargo, en la novena generación podemos encontrar en la academia lo que seguramente sea el libro que escribió Sonia durante nuestras aventuras por Galar, y en él se relata cómo Berto destroza el mural de Pueblo Ladera y se descubren las estatuas de Zacian y Zamacenta. Esto colocaría a Escarlata y Púrpura justo después de Espada y Escudo en la misma misma línea temporal. ¿Y por qué tendría que ser la de las megas si tampoco las vemos en Paldea? Porque en la Pokédex de Luna, la forma paradoja del pasado de Salamence, se menciona un fenómeno de otra región, haciendo referencia a su parecido a la mega evolución del propio Salamence. Esto confirma que en la línea temporal de Pokémon Espada y Escudo la mega evolución existe, y, por lo tanto,